kugamba tetwabitegedde ffe netugamba tetwegere obulungi tufuna abantu betumanyi those who can make a critic analysis nga tetuli mu kumuvoola ate nga tetumuvuma abali ebula tubatumiddeko mwebale nnyo mwebale okubeera ku mpewo mwebale okushenga programu zaffe ate mwebale kuzaagala kuba ffe twebali tuba tusomesa ensi kyotamanyi buuza kyomanyi tuwabule naffe tukuwabule wetuli n'omukenkufu waffe wano Luchamuz Joseph Seb. Wow, Roger. Obulanganye. Eh, mbadde mbulanganye. Mbera yo nga nkole mimu ja saba sajja. Muwereza. Eh, tuwereza. Abatali ba saba sajja baba bani. Ah, eh. Kisinzira gwe royal tejo ya gaddo jiteka. Eh. Eh, uli ayinzo gama nti nze nkola mirimu ja president wa gwanga. <laughs> nze nkola mirimu ja kabaka. Owereza omutanda. Eh. Wewa. Weza weza nuganti nkola mirimu gwa bana Uganda. Mm. Eh, kubanga oluusi ogenda okwesanga nti era bwobeera owereza kabaka obeera owereza abantu be obeera owereza pulezidenti okujjako ngaebyofuzi si bitereevu obeera owereza bannauganda tukyali mu programu yaffe olina okolwa leero hmm. tuwayewayemuko nga tuli rabba daba style tukwate hmm. wano newali hmm. proces eyo kati nga ekya constitutional court kiba kusigalawo kyali kitegeeza nti process makkati etutuusa wano ewamu waaliwo ebirumira kubanga abalamuzi bano baali babaloopye nga constitutional court emaze okulagira nti a engeri gye bata resininga oba kulekulira mirimu gyabwe eno omubulamuzi mu judiciary ne bajja ne bakola omu naakola nga electoral commission chairperson omula naakolanga uh, justice supreme court nti kyali awo kyali bw'osazaamu mu mateeka bagamba nti kasita wabeeranga makati ga process mulimu ekifu ebirabyo nebideede bibeera bifu because constitutional court ekyo baagenda nakyo neki ne suspending ruling eyo so ebyo technically byali birina okulemesa okay I to, just to, tuwayawayamuku katono hmm. okimanya aina okuleta history of the previous elections hmm. aina okulabya abakama hmm. before the president swain hmm. so uganda tekyaswaza hmm. tetukyaswala hmm. tuswaza buswaza hmm. byawekama china audacity okugamba bannange ebyalibwa ebiti twalibwa etuti final twabala nawangula do you see him having that audacity to speak the, to the public nti nga bwe kiri uh, ekigambo ekituufu kyandibadde mor authority okay. Eh, that mor authority oina mor authority nti bwe tubeera bwabeera wava nti bantu abayinza okujja okwolereza nti gundi simu enzi olina kubanga tokwatibwangako omubwenzi naye nga tebakukwatangako omubwenzi eh. naye nga okimanya ekituufu oyenda gwe bakwatako omubwenzi eh. nebobeera nga gwalina obujulizi ku peter nti peter mumanyi mm. tayenda nebobeera nga gwe obuyina naye nga gwe bakwatako omubwenzi gosirika mm. busirizi kuba gwe ekigambo kisaawo eyo tewali ayinza kikiririzaamu kati eh. byabakama from day one i can tell you in any democratic setting yaitasobola kutula mu kifo ekyo it is uh, tulijja ne tukyogerako widely emabegako awo abannakenya bakafuna chief justice waabwe omujja mukyala okujjako magala eh, omukyala oyo process gye yayiseemu eri very transparent nambulukufu nti buli ayagala osaba omulimu you put in writing application nojja nowereza empapula ne batandika process yokuvetinga zandwa denga interview zibera ku TV ngenseraba era era amanya gogero abagenda okuvetinga bewakwanira bakabachala bewali akenguzi bewabake ttaka guwatomera nomwe ulirako bunaba vyo ne bakuwako bujulizi bakuba amazi abamu bejja mu bwiji wejja mu weka wejja mu weka kati byabakama yesu yaliko personal yaliko luya wa ye yali ye yali prosecutor yali prosecutor abalumiriza dr besige i think in 2006 2005 mm. nti yakwata nti yakwata omukazi house girl mm. ne babeera n'omukazi bali bamwambaza ekitambaala ng'alina hearing aids nga babimubuulira era omukazi lwebamugamba nti ekitambaala akijjeko teyadda mu kooti but this whole operation was overseen by simon byabakama yali alimba kyavaayo nti era omusango ogwo gwavaayo nga bwali bulimba bali babimpozi nga bimpozi mubimpimpi because as eh, bwe babereeta omusango omuntu abeera mu office ezo nga state prosecutor hmm. polisi bwenoonyereza omusango nga bakulopyahebwa waliyo polisi si yereeta omusango mu kooti aa waliwo gwe batwalira naalaba oba omusango guno gulimu ensa obujulizi obuleeteddwa oba bukola amakulu mu kooti oba nedda era bwobuleeta nga tebukola makulu mu kooti gwennyini gwe bwayiseko ku mmezi obeera oswala gwali mulimu gwa byabakama bw'abanga si yali emabega waakyo okugamba nti bino tebirina gye biyinza kgenda bino kakati mukulu jucamz omanyi mukulu tibuhabulwa ayali hmm. candidate by then hmm. ennaku zino bagamba ye president elect hmm. naye yagamba bamubba niye yawabirawa tebamubba naye wakiwulirako ye Ah, yali mu yali mu president eh, abantu abatamanyi mu seven ekisooka asaagirira nnyo yirekana ah, nedda abantu abatamanyi hmm. era omanyi lwaki abantu bangi batya okusinkana mu seven nsulwaki wekwasa buli lwosanga nga owopposition atya okusinkana mu seven omanya ali ah, omanya ali intellectually draft nti obwongo weta bwesiga abantu bangi balina ekifaananyi kye baateekawo nze because nze bwembeera njogera ku politics nze nkola analysis nga nsinzira mumakkati wadde nange nina olu hmm. naye abantu bangi ku opposition beekwasa nti baagala kusinkana museveni because they can't take him on intellectually if you can take him on intellectual otyaki kati baba batako ekifaananyi nti ono buli agenda ewuwo afa bamugula oshegera the fact is museveni munecha yembwa dictator bo he is a dictator there is no doubt waliwo be bayita ba benevolent dictators ebenevolent dictator ye dictator nga waliyo abamwagala nga kati museveni is this type museveni bwakwengaejinga tosobola kutuula dakiika abiri nemuseveni kankyogere ngaabantu bebatera okkyogera naata kusinisa manyi ojja kwesanga ngaoseka omuntu onyumirwa yes omuntu buli lwabeera nga asobola okwengaginga n'akolayo kajja okunoseka abeera ku disarmings he disarms you kati nti okusisinkana obusisinkanya omuntu ovaayo ogamba nti no waayo omusajja bulijjo kyetulowooza bikibiki ovaayo mulinako ekifaananyi kiki ekirungi ekirala kati that is museven when he comes akaluyakalidde kyokka agamba nti bakabbi abeera nga agamba nandiwangulidde waggulu naye gwe ate gwawangudde asigala akunyiziza nnyo akunyize nokunyiza agamba nti oshegire kati bwoba omumanyi omufisa ofisa n'ogamba oyo ye museveni oyo otherwise bwobeera nga nga weesiga obwongu oba ogamba kangene musinkane mpuli ebyagamba nange mu buli oludda lwange bwanankanga kanga mugambe nti tusinkane mu kooti hmm. kuba bagamba manyi okukanga kanga hiibwa kanga ngaomugamba pulezidenti twali buzibu tusinkane mu kkooti era ndooza kyali azaako kuba naye agamba bannange anti ayinza agende mu kkooti oyinza okugenda mu kkooti tokimanyi nti nno wali aba oyinza okujulira noga nafunye maxi ntono baddamu okumakinga nga ate ate nezikenderako kati ani mubbi abayani eh, anti kati ekizamina agoola obuzibu bubeera ku ggwe ani kibakitegeeza nti lekcyala yalina yakufevaringa n'okufevaringa anato twebuliza mm. Eh. ani mukyamu <laughs> mu kaseera ako kuba kuba bano benyine ayinza okujulira mm. olina okubeera ne student n'agamba mm. no amax ze wampa zaali ntono eh, nakola nafuna extern examina hmm. extern examina kwasi yasettinga na olwo intern examina yabeerako obuzibu kakibeera kitegeeza eitha omuyizi yali yawa lecture ono center mwe maxi ki ah, nyingi lecture n'agamba wadde wampadde sente mm. kale sigenda kuwa zenyini ziwafunye mm. naye abadde ayagala ekinaana kankuwa mm. enkaaga kasatu ofunye ki katugola okuba wamuwadde ssente ng'oyagala kinaana mm. n'olemerako mbusiru mm. notamanya nti nolekcyala yakusiyambye buyambi wabadde olina mm. kuba kwana aha awo njagala okubuuza ani yali muizi eh? between museveni negundi anti awo lekcyala ne student bonna mbateeka ku mpingu <laughs> bonna babeera balina ebibuuzo ebyokuba biri yani <laughs> <laughs> ah gwenzeri kujeyo lecturer ne student hey, eh, bombi eh hey. babira kumpingwa babira ani asiba hey? ani asiba nzo omulabi nzi nzi investigator at where do you get that moral authority ah nedda igwanga sibu fina igwanga we am a concerned citizen outandike program fina koru eh, era ntogamba abantu yesem ntibuli muntu title singira dalamanyi munsimu nonga tonanonya simanya kubera chairman being a citizen mp title singa obukulu mu nsi muno mm. gye mm. wenyumirizangamu mm. concerned citizen eyo title tezanyirwako noyimirira nga bakuba omuntu concerned citizen omutuuza afaayo eyo office buli mulabi akuyayani gye nkuwadde tebagizanyiranga kayo office yo concerned citizen olijbe yataveere mu nze gundi mugamba yame concerned citizen office esookera ddala obukulu mu nsi muno yesinga mm. ne ffe banayuganda tetukyagirina kale kulikayo tubone raba tukikuba rabadaba tugeza tugezaako okulaba kasavu kanyama tulaba ku nsonga inda mu nsi yaffe uganda era twali twebuuza okulayira kuyindayinda mu ggwanga nga twebuuza byali bitya gwe mulabi waffe atulaba ate nama byali bitya are we worth to have inauguration celebration swearing in ceremony if yes gokitwala otya ngaomuntu batubagamba mu abantu mentfe twogera kuzina ensonga twetereze nawe mwetereze abamuyomba tukola bubi tubogerako no we are not puppets we are not toilets that flash and everything go through mm. sogamba tuzirabako kubanti tulinamu abasoma n'abatasoma n'abasoma enyo n'abasoma ne bayigayo obutayiga nabo gye bali ne ccfe mm. katugende ku mulamu gwaffe onokolwa leero kakati President Museveni ebitonga mu Uganda bingi hmm. whereby the citizens are complaining to several uh, organizations kati yagode ku kiorganization kya umeme <laughs> netutya n'okutya hmm. oba bulijjo aliriddawa simayola udcl ubl kakati political analyst ekintu ekyo kitegeeza kyokukyogerako mu kiseera kino Uh, olunaku kwe yayogeredde ekigambo ekyo yabadde international labor day buli mwezi buli lunaku olusooka mumwezi gwa muzigo omwezi gwa may buli mwaka ebeera international labor day lwali designated lunaku lw'abakozi mu nsi yonna nga tonagenda bakozi kikaaki all types of workers era ndowooza abalabye president enagambye nti mu 7 mu myaka gye ng'ayolekera emyaka kinaana hmm. nze munansonyiwa abamu kumu abalabi era njagala mwetereeze museveni ng'ayolekera emyaka kinaana omulaba ng'akyali mu kujjukujju mugezi okusinga abavuka abamu ab'emyaka abiri ngaobwongo bwandibadde busaza nnyo he knows how to divert nze mmanyi museveni lwabeera nga abantu abajja ku mulamwa kati gwe ekibuzo kyobuuza nti bakozi ba kikaaki you know era natunudde eggulo ne ŋŋamba of course abatuddewo abasinga eh, naddala batechinical people abavudde mu international labor organization un ndoza bamustudy nga ne bagamba kati ali mu kuzanyira ku bakapere be bannayuganda yagambye nti yemwe muclassifyinga mutya abakozi nze natandika okukola nga nina emyaka ena nga nonda nte biki biki please togera ku bakozi basasulwa nsimbi era yengeri lwaki <laughs> waliwo international bad waliwo naffe twayozanga ebintu owaka twayozanga amasuwaobwo mm, si bukozi awo babeera bakuyigiriza kukola mirimu we are speaking about obukozi nga onoonya ekiteeka ssente mu nsawo ezikubeezaawo n'amaka go yes naye olali mumwe eh, eh, mwina omwogera ku bakozi kati nawe bibadde ombuuza wano nebuuza bakozi kikaki kuta ah. njagala ense kimanye nti tuta hmm. tugira ku bakozi hmm. tugira ku international labor day tuta hmm. tugira ku bakozi abcd si kulunda ante ewaka si kuoza swani you get my point mm. we want to, who is that person should celebrate that day o which kind of the person omukozi ayina kye bayita remuneration ng'asasulwa nga yajja takola bukozi kuyisawo omulimu mm. naye ayina ensimbi zakola ki zayagala okumubeezaawo era nga ayina ebintu byyagala okugenderako nga nssf aloza retirement package ebintu ngaebyo kati ye international ebadde mu nsi yonna lunaku lwateekebwa okubanga ensonga z'abakozi nkulu nnyo nnyo nnyo mu nsi nti first it is uh, yemu ku nkaayana z'osanga mu nsi ezitaggwawo bwe tunabeera twogera okuumiramu egimu era ne pulezidenti wa amerika n'omwezi naye yayogedde wiiki eno wiiki eyise naye naakyogerako nti kye bayita enkaayana wakati wa kye bayita capital ne leba capital be bagagga bamusigansimbi abakwata ensimbi zaabwe ne baziteeka mu ki mu investments nateekawo projekiti nateekawo factory nateekawo kampuni nakola essomero leba be bakozi baleeta okutambuza emirimu mu projekiti eyo yonna gy'oligenda okuva mu byafaayo kapito teyagalangako okusasula singa esobola nga bolaba abazungu ebatunona wano ne batutwala nga tuli mu njegere yandibadde kukozesa bwereere abagagga singa yali asobola yandibadde okolera bwereere mm. n'olwokuba ebiseera byaggwako ng'asobola okufuna agasajja ge ne bajja ne babawamba buwambi ne babalimya nga muli ku miggo nga talina wadde kyakuwadde okugjako ekyokulya oleme kufa basalawo okuteekawo omusaala n'ensimbi entonotono kyokka neereba naye otekkutangako nsasula gye bagiwa kyobano n'abafuna ekinene buli kiseera beera baagala okubongeza ku musaala nga ba mp kankuekyokulabirako nga ba mp tebakkutanga kati gwerindo ogenda kuba uli olunatuuka eno parliament eno ekumi nemu olutuuka bagenda kutandika okwogera weboziboozi nga baagala okweyongeza nga abalonzi bebabali obubi emiwendo bwe gyeyongedde embutale bujja nti no bo bokka nti emiwendo egyabwe egyo gyeyongedde gyokka e mbutale nga tebogera wano balala bakozi balala hmm. so capital verses labor ensonga lwaki baateekawo international labor day okukwataganya ensonga ezo ez'abakozi nsonga nyingi nga watandise ozitunuulira omukozi akola essaawa mmeka ku mulimu the official designated hours ziri munana naye abantu bepimepimemu okola essaawa mmeka boosi wo wakati wabweru w'essaawa z'olina okubeera ku mulimu nti wakati w'essaawa bbiri n'essaawa kumi n'emu oba kumi talina lukusa kuddaawo kugamba nti peter koma wano wano wano ekitanaggwa zibeera ziri wabweru wa ssaawa wa mulimu era abeera alina ekyokusasula kye bayita extra hours extra pay wandibadde nga bw'okola omulimu bwe gubeera nga guli azadas olina okubeera ne protective clothing oli mumasanyalaze okolagloves zi overalls eh? hmm. protective clothing bwewabanga tugeze nga bakola mu factory za sabuuni omukka gwe musa wandibadde olina ebintu ebibikka ku face obiina oyina zigaalubindi bwekibeera nga omulimu guyinza okuvako amaaso okwonooneka basasula NSSF NSSF wagenda yonti boliva boliva ku mulimu akasimo ko kalibaawo bova ku mulimu akasimo kabaawo era byemu ku yabadde mu speech guru shegi so ezizo nensonga nensonga yavudde enkulu ye amasanyalaze nenga bwe ntanse nkugamba president Museveni ali on top of his game mukubuza abuza ate kati olwokuba yateekawo embeera ntabuzibwa bibuuzo era gwe asayansa fama kufe twamwesonyiwa naye bwobeera osayansa oyinza n'oggwa eddalu kubanga olwo omulabira ddala nga nga mmwe abawuliriza n'abalabi tababaze mu magezi hmm. agenda kwogera ekyatambula agende naye nga bawuddisiza bawuddisiza tofunye tewali afunye mukisa kumubuuza kibuuzo kati ekyenga akiyisizaawo nga abagezi bokka be basigadde nga balumya omutwe ng'agaana omusajja ono omusajja ono ate tosobola mutuukirira kati eggulu abakozi oluvannyuma lw'okwanja ensonga zaabwe zonna nga mwemawadde nekye bayita minimum wage nsonga nkulu minimum wage nti omukozi atandikirwako gosobola okusasula nti wandibaddewo ensimbi nti tewali muntu gogenda kukozesa mu ggwanga ngaomusasula ensimbi eziri wansi wa zino tegeera mm. nti mm. osanga omuntu nosanga olinga musasula emitwalo mukaaga omwezi emitwalo mukaaga omwezi wandibadde mu minimum wagi nti tewali ajja kusasula munne mitwalo giri wansi wa mitwalo abiri muetaano omwezi oba asatu ekyo nekiggwa oba house gaalu oba asikari gwe wesotinga bwesotinzi of course ojja gamba nekakati nze nahousigaalo musasula emitwalo etaano nsasula emitwalo munaana nfuna nsimbi bweziti kitegeeza egenda kubeera domino effect buli minimum wagi lwenaabeerawo n'erinnya n'ensimbi endala zijja kulinnya kubanga mwe bano okusigala nga mubasasula ensimbi ezo nammwe mulina okweyongeramu ku ki buli omu zofuna kati bazze bakitawanya purezidenti bapurezidenti batyakikkiriza ne mawanga amategeevu because kitegeeza emisaala gyonna okupaaluuka katubama lomu teka kutusenge bibi yona minimum wage kati yabwe yaze ngabwe government he knows how to divert amanyo okujeno na kutwaliri bwati kanata nkana agamba nti nemmo manyi mwemi nebintu mubironze bine ebintu mbimaze mwe banganga mbirozaako mumuloza nti ebikosa ebi, ebi, e, ebi omukozi byokka bibere bye muloza emisala nemmo temukimanyi nti ne factors of production ebintu byetukozesa mu kufulumya ebintu eh? factors of production land labor jenjogeddeko abakozi nti factors of production nazendala zipaaza zisobola okukosa omukozi ekyokulabirako amasanyalaze okubeera waggulu amasanyalaze gabeera waggulu ono investo ebintu abifulumya ku nsimbi nga ziri waggulu kubanga akozesa amasanyalaze mangi nolwekyo okufulumya product oba afulumya bisikiti oba soda oba bia amasanyalaze nga naagali waggulu gamutawaanya katolo okubaako ensimbi nyinyi mu kufulumya ate ekintu tasobola kyongeza bbeeyi kubanga kijja ggwa akatale yensonga lwaki ekintu ekyangu kyasobola okukola kwe kusala ku nsimbi z'omukozi zamusasula hmm. katolo atandika sitole yawomemi kyeyavudde agamba nti ate kati olwo atandika okujjukira nti amasanyaze euganda gali ki gali waggulu omusanyiza kubanga yali purezidenti wa amerika yali eh, i think ya either ali theodore roosevelt oba truman yagamba every back stops on my table nti buli nsonga buli kizibu ekiri mu america bakivunaana ku mmeeza yange eyo statement yagikola ayagala bamuwa obuyinza nga kyategeeza njagala mbeere n'obuyinza kubanga saagala kubeera nakwekwasakwasa kino ekizibu nkyekwasa oli njagala buli kizibu bakivunaanekwene emmeeza n'olwekyo mugiwe obuyinza obukikolako Ashege kana president 7 ayagala nnyo okudduka ebizibu yetwandi bunvunanye nti nanyini byo kanagamba mukimanye nti nno onwali wa abantu twali tuteseza mukimanye nti nendagaano eyo endagaano ya masanyalaze bagisayininga mabega wa mugongo gwange nga president mu 7 chingo wangalia mu Uganda noteka omukono ku ndagaano nga teyakiriza netambula emyaka gino nga nawe woli mu Uganda otambula president mu 7 gwe tumanyi nakugamba nti tugenda kusaininga ngaamasanyalaze ku bujagali gavayo nga gali ku 4 cents nogenda nosaininga nga gali ku 11 cents president museveni olwo eggwanga libeera likyamuli mu ngalo oba yenjogera gye bagamba nti eggwanga lino talifuga yekka <laughs> waliwo baalifuga nabo eh, kale babeeyo ekikolo satambuza ebintu byeffe so kakati n'agamba nti kakati amasanyalaze nti eri kuziddaamu gavayo nga galayisi naye obuzibu twafunawo abaferawo ne bayingizawo kikampuni makati kankiyite broka bakiyita umeme nti umeme broka nti kati ye umeme talina kyakola okujjako okugamba nti ahamwe mugakozi mugaleete nze nga guze bannayuganda kati ye umeme okwagala okukola amagoba ge masanyalaze okukola ki okupaaluuka omuki omuwendo but even before umeme nga tenapaalusa kambulie bannayuganda nali mbala juzi bwogula yaka bwogula yaka ow'omutwalo aliko aliko vat wasi, wa vat abeera 18 pecent bagamba nti 18 pecent kitegeeza nti ku mutwalo yakawa siringi lukumu lunaana soko jeko lukumu lunaana vati omuteeke wali kugamba nti bwokutta omutwalo lukumu lunaana tonatandika kugula amasanyalazi <laughs> agenze kuyaka osigaza osigaza okasanvu something eh osigaza osigaza kanana bibiri mm. nekubeerako enkumi satu mu ndozanga lukaaga service fee. Can you imagine? Ojukira nti nebe bintu bya service fee byagira mu masimu nga amasimu ga kajaga mobile gano uh, mobile phones nga batu mm. bam service fee. Mm. Walwe yajja ka kanike simu yo. <laughs> Mu service fee waloze semi semi yange wefa. <laughs> Eh bunange. Pay, pay as you earn. Ani yali azizo kanika ku makaka au mema kali waka kafa dine bajoka kanika. Service fee. E. Baba bikolere eri mu office za bwenku. Shegire. Ne buli mwezi sinigi satu lukaga gatta ko lukumulo nana. Na Teziba sente nyingi. Shigira. Ze 15 mu bina. Nga teziri iko sente zigenda wa. In effect, ku mutwalo ofuna amasanyaze ga 10 nya mu rukaga. Chanti <laughs> tibaya chogere kuna gamba waya ama, amasanyaze karakata. Kakani nga tetuna kale ye umeme nzibi kati webubi wa umeme. Na yani akulile cha chitongole? Ah, ah, nti ye nyini hiyo, because ya chitongole ya chini momu, omukono gwa government. Oshigira. So it is a very big problem. But now Uganda, ebi ebi intuye tu ino kutunuli, angate minatani kami ino, simati chusobu inza, ye ye ye ye. Waka nkuhulia changu nyo, Bobby Wine, mugisha muntu, tumukundo okujja echo nechita chuka, kubanga na yomu solo agweta. Ushegi. So but now Uganda ebi ebi intuye mu ino kutunuli, agwe, abazungu aba zezensong, abazungu banji, wabira batani kukubaka uru. Abira tainagu agenda kurunda. Shigiri. Era yalondera unzu nsubiza ki? Gwe nsubiza nze nkuwa kalu kange. Tave nonga yalonda. Ah ah. Sebyo munno munzi nza nze chagwadda, chagwadda nonda gundi. Therefore, because gwe tomanyi how it affects you. Nti ku masanyalaze omutwalo ofunya ke 10 nya mulukaga ko funa masanyalaze. Agonga tete tunna balanti nno negandi badde na ku bay unit yandi badde ku sentage. But you only get 4600 ku mutwalo gowaayo kofuna amasanyalaze oshegera so it is a very big problem banayuganda tebagitegeera nti kikosa emiwendo egyebintu gyogula mu dduuka mm. naawe nga ggwe ate for the bigger for the bigger cause ya humanity let me tell ugandans amawanga amalala bwowulira bagamba nti nno emmotoka tuvugeza masanyalaze sikwejalabya ogamba nti no buli muntu bannaye tulwane buli muntu abere nga asobola okufumbira kukuka sikwejalabya fa stupidly tulowooza nti oh, bagagga mugagga ayagala okufumbira kuku theyare not stupid gwe buli lobeera ngaeyo nga gwebaleemu walidde emmere nga bagifumbidde ku manda stupid twatemya omuti yes am telling you twatemya omuti ne tukola amanda mm, oshegere mm. omuti buli lwe guvaawo you are contributing to climatic disaster twali tukubya akafaananyi ngaomusana gutokya direct eh, ngeri affected wali okubya akafaananyi buuza abantu abaddeko eyo miraka mu ddungu you are not going to say about flying around bwe kiba nga kibuuse kisobola okuvayo ne kigwawo mu ddakiika ttaano nga wali olabyeko ekipapula ngaokyokyeza ne kifuuka vu hmm. bweolaba abavubuka bano abagenda mu amere maaso go the heat eva ku musana bwe otunamu direct bwotigafa so e Uganda tuve bintu byokwejalabya tuve bintu byokuddawo okudalimba twandibadde amasannyalaze gali so cheap nga buli muntu asobola okubeera ne capacity efumbira kukuuka ku gas oshegera because kiyamba environment tuyambako embeera obutayononeka fe tukyayina tukyayina lakizare y'okubeera n'emiti not everyone has a lakizare okubeera n'emiti gwebuuza abaliyo e muzi sahela bwetunayogera kweyo chadi eyo wabadde gundi oyo idris deby dungu okusanga omuti okusanga omuti kibeera kya bugagga therefore gwe buli lwolaba nga ofumbisizza amanda naye ngaebyo byonna byandibadde mu gavumenti etegeka negamba njagala amasanyalaze gabeere chip abantu babeere nga basobola okukozesa amasanyalaze okufumba buli kintu ekyanditutta amanda wetugenda mu maaso i can tell you oba olyebaza mwana wange oba olyebaza nze if you want to invest olwaleero don't be short sighted tolowooza kuzimba petrol station amtelling ah, ah, mu myaka asatu emmotoka zonna zigenda kuba zitambulira ku masanyalaze bino ebyammwe bino ebyamafuta era gano amafuta gammwe gemuliiko eyo gemulowooza eyo e, e, pikiwazirabye pikiwazirabye tekola na sawundi ogiraba bulabi nga kasuddeyo era nagenda okutunula bwe nti eh, wabeera wano owandira bye webateeka amafuta waliwo charging point kuliko kigambo charging point olwo kitandise kale it is umeme mm. that is the story of umeme gye tugenda mumaaso kati fe tulina kwesootinga osegere nti amafuta wegaba gabadde ga bbeeyi n'amasanyaze ge twekolera wano era ebidduka ebyamasanyaze bye tulemu okuvuga bibeere bya bbeeyi nga tusobola okugakola nga gaffe wano so ye yabadde speech ya president but ekyabaddemu ekikulu ani oyo eyayita emabega wa president museveni president museveni oba olaba program eyo bannayuganda kikkakatako otubuulira ani oyo eyakuyita emabega w'omugongo gwo mm. n'ateekako omukono mm. n'omuleka nga asalimba busalimbi mu uganda muno ngaembuzi eyasize ekibi embuzi eyasize ekibi ogimanyi anti yasiza yasiza ensuwa mwe bandi mwandi jifumbide gambo gena kongola ati ne khabde ko ate kongola ati <laughs> wachi te tujocha nesu anti ro mache tujocha bocha tujocha bocha webero zambu tubade tugenda jito kwa sababu <laughs> tuko tujocha bocha nesu batambula no mu Uganda bate ko mukono ku rupapule mabega wa president bali mno mu Uganda bayina ina naye seno luchamuzi but on serious note manda fanama batulaba ekigambo cha omeme kikulu nyone it's unfortunate kitekayo omutima gwa nationalism wanakyewa azin kugamba kankize mu luzungu uganda we are not bothered that patriotism state, uh, moment tugirina quaimited we are concerned citizen tulabe walayi omuntu anasala amagezi kyakozesa omume tebakyagwananga okukwera kwadde simaati hmm. tebakyajinga n'amasimu kwegamba ensi ya tabu ani obumeme egwa mu office kikaki mu uganda awo meme kyemmanyi ah, egwa wansi wa minisita wa energy ani akulya minister of energy ah, kati mulimu alimu irene moroni omukyala mulimu omukyala omulala kati but of course they all report to the president ah, they all report to the president era ogenda okulaba ayogerera umeme kati ye si kawuju teyava mu kcca era obalaba baana beeka betololerawo tomanya na mulimu gye bagulangira era beebwo Gorozani osolo kubera osolo kulya omeme nga toyina kakwate na president obanga takwagaliza. Choliko ne president ya fuga omeme. Yes, the yes, direct authority over it. Tugenda kuva no chams kwa bintu. Eh because uh, chesi eh. gambye bantu era cheyogedde. Hmm. Hmm. Nti luli we twakulira. Umeme it was UEB. Uganda Electricity Board. Mm. It was one unit. Katolwa lera bafe simanyo bafere obabe bafere bayogera ko simanyo. you know eh, ah, ah, eh, yeemulugunya ku bantu balinako obuyinza bamenya ne bajja mu uganda electricity generating company generating bali abokukiira abagakola uegtcl ne bajja mu uganda electricity transmission uetcl e abagatambuza zirayini newabeerawo electricity regulatory authority okay. yavunaana kugamba gonna bwamala bonna balipootinga wuwe newabeerawo rea rural electrification agency nti please kiringa fo gavment oyo yaguza bannakyalo emmere waliwo enjawulo wakati waguza bannakyalo n'abannakibuga it should be one thing hmm. kati newabeerawo newomeme agakuguza and people eh, high vote gano agagenda ewala anti oyo ye transmission yeah. kati ate abantu betegereze before umeme nga tetunatandika gulya ku masimu buli bulesiiti bwedda akalina genda okwetegereza okumanya bamaze ebbanga nga batubba kwabeerangako essente zosasula has never been an exact figure era simanyi wa baali bakikola nga disclaimer nti bwogenda mu kkooti bagamba nti twagambako nti noze essente zennyini zetwakubala kwabeerangako estimated mm. balowooza bulowooza <laughs> ah, ah, tebaliaistiaaaakwebuuza ani yali mu that ministry yabisomera waba yabisoma kwegamba you run a system nga yonna yabufere okumanya obufere bwabwe babutongoza nekulupapula tebagala ogende mukoti bagambe ndo bano bagaye bamfera bajjagamba nti nekulupapula kyetwagamba tubaza bubaza tulowooza bulowooza pureent ebintu ebilowooza abimanyi oba ali mukutukyusa ndooza zaffe nti tuvekkula yatudde ku bumeme ah, ekyo kati olwo olunaku lyaluyiseeko olwala ebadde okutuuka mwaka mulala ogenda kwetolola alikomawo nakipya awo yayiseewo ye ayogera kimuyisaawo ku olwo krono yalikomera mu sewage corporation eh? eh, kwanaenda bitabuze abameka ah, wano abakozesa gundi eyo hmm. nolwekyo lyeggwanga nimwe muri eyo president okuchoka biki nebikwatako director nabifako chanti twogera ku nsonga president kwatako. yes asolo kuchusa byonna mm. naye tutandike bino ebitono tono if you can't handle the small things mm. you'll never be able to handle the big things nole nsonga tugenda kukomana onako lwalero eyo party a tukomane party b bwe tukomawo tugenda kutanga twebooza okola bakyali ba president museveni abaddewo banne tebakyalinawo owa chadi abadde kyaliwe nfanfe magufuli abadde kyakabi nnyo owa cameroon takyasana kutambula myaka kyenda kakati oba kati agenda kuyita ani owe kenya ndoza yinza okutya okuswala nagamba ku miliyona kangende pierre nkurunziza yakitadde okitegeera mm. kugamba bakyalibe bonna abasinga obayite nze nze ngendamu obunyonyola tubasiibuddeko mweberaba mubere bulungi